За сайн байцгаана уу өнөөдөр бүгдээрээ алдарт тий одоо алтан медальт Lexus буюу Lexus-тэй хамт тоглож байна. За <laughs> за тэгээд бид хоёр тэгэл нөгөө нэг хийдгээрээ л хийх гэж байна. За тэгээд хийцгээе. <laughs> Йой. За ингээд бүгдээрээ ороод ирлээ. <laughs> I will be the last man standing. Яа, за чи бити англи англиар яриад та. This is not battle гоё бол. Энэ бол Sky Wars. Энэ бол Тэнгэрийн дайн. Йо, йо. Ксази, goodbye. Яа! Яа! 예, 쭉쇼. 예. 예. 대체. 예, 예, 예, 뿌리. 구예. 떨어진다. 예. Clean up. 야, 예. Яа. Уе. Энэ залуу наашаа орлоо. Ээ энд бэлт. Ээ суг юм бэ. Би энэ залуу орлоо. Ее! Ее! Ее! Угаа! мэдэн тхүү одоо үгүй үгүй үгүй үгүй. Та чи хоёр залуу алдчих. Харсан. Clean up yeah. Yes. Yeah. Yeah. Юу брэвэр хойноо тгий. Yeah, you are a district. Yeah! Ээ! Юу! Юу! Чи ингээ муухай орлого чамаг унцлаа л гэж бодсон. Ээ! Ёо! Би бүр яг унахын даваа дээр амьд үлдээд байна юу. Йой. I'm still. Юу би зэ алдчихаг юм уу? Йоо, бисээ. Ерөөсө хараагүй өндгөө шитсэн ш. Бурхан минь. Йоо. Яа, энэ залуу нааг дарамтчих. Йоо, алдсан шүү. Йоо, йоо. Йоо, йоо, йоо. Йоо, яваа яваа бичих. Мачи, мачи. Аа, яваад. Юу, юу ээ, би бүрээ эвралч идэх үү? Бүгдээр ингэ сноп алдчих идрөө. Ее хий залуу бүр амьд үлдээ за би унгаас. Үй энэ яагаад унахгүй нөө? Унаач ээ. Он ёо. Лол. Би бүр лаач. Айой. Ёо. Ёо би бүр сая бүр амар нэг Стивийг тамалсан шүү дуулна. Юм уу яага унсангүй вэ? Стив. Мой Стивенсэр. Стивенсэр чиний ингээ он баяс ээ Үхлээ. Юу? Би ер нь бол өвпи болохын болж байна. Би чамаа одоо зүгээр л зажлахгүй зайлмаа. Би зажлан, залгин, зажлахгүй залгдаг өншөө гэдэг. Юу? <laughs> Terrorlere best. Eritti. Ay! Yay! Olsa. Yok. Yok, yok, yok, yok, yok, yok. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Yeah. Oh, yeah. Ooh, yeah. I'm fat. Vai, Vitor, Ah! Gol! чинь ихгүй шүү шүү. Мэдээ хийц. Яа! Үе! Аа! Аа! Яа! Ёо! Өгцөн үү? Чэлэн даа. Чудак, да. ёй, ёй, ёй, ёй, ёй, ёй, ёй, Ash. Чимэр амар годомшигтай өглөө. Арай ингэж болохгүй. Чимэр амар гонимсагтай өглөө. Гонимс. Чаалт нуу. Lucky knockback. За хараач юм. Yee! Yee! <laughs> Үгүй. Үгүй. Е. Эртивэ. Е. Юугүй. Яач вэ? Энд бүгд багтаа. Тайр тэгсэн байна. Гэж чадахгүй. <laughs> Лол авч ардаас ч за байггүй. За нуу хаалц үсч хаалц үс. Аа! Yes! Йоо! Йоо, тийм ээ.